شحن Let's do A. إيه. أنشأت الحاجز لم ينتهي بعد واجبك القيام بهذا أيضا؟ تبقى عدو واحد بحاجة إلي ولا يمكنني البقاء بعيدة لوقت طويل لننتهي من الأمر بسرعة أعيد التلقيم инициатора وصلت السبايك في اي آخر لاعب باق بسلام هذا جنون كأننا نفعل هذا منذ الأزل أي شاركني أحد؟ أنا فقط؟ حسنا من أجلك يا أختي الفجر ظلال متحركة سقط الهدف تتحلل سبايك لدينا سقطت السبايك في بي لأجلك باق لن يموت حلفائي تبقت ثلاثون ثانية settle onto their thing. آخر جولة قبل التبديل لا داعي للبخل أنفقوا أموالكم قبل أن تختفي شكراً أعرف أين أنتم تحديدا سقط حامل ال Spike لدينا سقطت ال Spike في A آخر لاعب باقيم قلب البصر تبقى عدو واحد تسيل الجبهات وادفع المال لقاء ذلك ثم أطلق النار على العدو وعندها تتم المهمة هنا هنا هنا أحتاج مساعدة رصد عدو في إيه هنا سقطت السبايك في إيه واحد <laughs> سأوقف هذا سنتولى هذا تبقى عدو واحد سقطت السبايك في بي مجاراتي ابقوا آمنين وقعت السبايك رصد في ايه هنا انتهيت هنا جاري الحجب الرؤية ظلال متحركة لم تر مذبحة من قبل فهذا هو ما تبدو عليه شاهدوهم وهم يتعثرون on Phoebe. واحد أعيد التلقيم أبطلت لسبايك الخاصة بالأعداء سأنال من أفضل شخصية لديهم لنقم بالأمر ona بالأعداء أشعر بالتوتر تخلص من هذا الشعور يا أومن تبقى عدو واحد زرعت لسبايك الفوز تحذروا أمريكا يتسلحون شاهدوا هذا 1 uh, 17 uh, yes. هيا إلى التراب سقطت السبايك في بي رصدت السبايك في بي سبايك في بي لم تنجح خططك فاز المدافعون ارتاحوا الآن